علیکم آپ سب کو ویلکم ہے میرے چینل پہ رانا اسلام ویر آج جو ویڈیو میں لایا ہوں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے یہ ویڈیو ساتھ دیکھیں پھر اس متعلق بات کرتے ہیں آئیں ویڈیو پلے کرتے ہیں یہ آدمی رکشہ لے کر جا رہا تھا تو اس کے اوپر آٹا تھا جو کہ آپ کو پتہ ہے آج کل آٹے کی بہت قلت ہوئی ہوئی ہے اور لوگ در بدر آٹے کے لیے پھیر رہے ہیں لائنوں میں لگے ہوتے ہیں یہ لے کر جا رہا ہوتا ہے آٹا رکشے کے اوپر آئے اس کا اپنا آٹا ہے یا کسی کی سپلائی لے کر جا رہا تھا یہ نہیں پتا لیکن لوگوں نے جب دیکھا آٹا ہے تو کس طرح اس کا آٹا چوری کر رہے ہیں یہ چوری ایک قسم کی یہ آٹا یہ بیچارہ مزدور ہو رکشے پہ اپنے لے کر جا رہا ہو اور اس کا آٹا چوری کر دے وہ پکار رہا ہے عوام کو کہ یار مجھے بچاؤ میرا آٹا لے کر جا رہے لیکن عوام ہی الٹا اس کا آٹا چوری کر رہی ہے یقین یہ ویڈیو جب دیکھی نا میں حیران رہ گیا کہ اس ملک میں دن دہاڑے کوئی محفوظ نہیں کوئی کہہ سکے نا کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے اب میں نہیں مانتا یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے جو لیکن کیوں لوٹا ہے کیونکہ آٹا مل نہیں رہا عوام بے روزگار ہوئی ہوئی ہے بے روزگاری زیادہ ہونے سے کیا ہے کہ لوگ چور و چگاریاں کرنے لگے ہیں اب بیچارے کا کیا نقصان ہے رکشے پہ لے کے جا رہا ہے بے شک اس نے لینی ہوگی کوئی چھ سو سات سو روپیہ دہاڑی لینی ہوگی لیکن وہ کتنے ہزاروں کا نقصان ہو گیا اس کا مانا اس کا نہیں ہے لیکن اس نے تو بھرنا تو پڑے گا اس کو اس سے چوری ہو گیا اس ملک کا حال کیا کر دیا ان حکمرانوں نے یہ آپ کے سامنے ہے ان لوگوں کو اس ویڈیو دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے گھروں میں تو آٹے کیا نان شان چل رہے ہوتے ہیں روگنی نان یہ نان ان کو روٹی سے کوئی غرض نہیں ہے آٹا مل رہا کہ نہیں مل رہا ان کو کیا غرض ہے ان کے بچے تو کھا کھا کے اتنا موٹے ہوئے ہیں پھٹنے والے ہیں ہوئے ہیں لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یار اس بیچارے کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے ان حکمرانوں کو شرم تو آتی ہی نہیں ہے بے حص مردود دل کے ہو گئے ہیں نا ان کے اندر کوئی آپ کو گے نا کہ ان کے دلوں میں نرمی ہے نہیں نہیں نہیں اپنے اپنے اپنے مفاد کے لیے لوگ ہمارے پہ آئے ہوئے ہیں اپنے مفاد کے لیے یقین مانو انہوں نے اپنے سارے کیسز ختم کروانے تھے تبھی ادھر آئے ہیں لیکن آج ملک کا جو حال ہوا ہوا ہے نا ان حکمرانوں کا کوئی بھی ایم پی ایم اے نے آپ کے پاس ووٹ مانگنے یقین مانو چھتر اتار لو اور اتنے چھتر مارو اس کے منہ پہ مارنا ووٹ نہیں دینا چھتر مارنے اپنا خیال رکھیے گا دو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ